Sunt Silviana Vișan Carter, sunt actriță și trainer de exerciții de improvizație. Uh, îmi doresc foarte mult să vii marți, seara, de la ora 19, o să-ți dau toate detaliile jos, în event. Uh, am un curs unde învățăm să inventăm uh, și povești, pentru că totul e o poveste, dar săptămâna viitoare va fi cu de fapt săptămâna asta, va fi cu tema Textul e un pretext Uh, este o temă din actorie, cum că atunci când ai un text de spus, uh, nu este textul atât de important, el fiind important cam 7%, ci pretextul, adică de, de ce îl spui și ce atitudine ai pe dedesubt. Uh, o să facem chestia asta ca joc săptămâna asta și o să mâncăm și chinezește. Așa, bonus. Ce zici, vii? Ceau!